Leverkusen, Real Madrid, en Handen. Ahí está. Ha llovido durante los últimos dentro del área. Chuta Raúl. No se le ha llegado El partido tiene la trayectoria soñada para el Real Madrid. Sobre Pala La pone en medio primer palo. Luz tiene centímetros. Y es un tipo que sabe título la limpieza de la salida del Madrid desde su propia gonna girar en garganta. que ahí está, con ese control de Solari, Solari, bien palo, bien puta, ojo la pelota, balón, muy cerrado, sale centro del área, ponete la pone, no llega, viene Solari, muy mano, no llega ahí, Grabó la va a colgar pierna derecha, el remate, pues quiero chuta, Bastur, Casillas, corre, la ha sacado con un portero de balón terminó, se acabó el dado. Casillas ha llegado a la cita también.